Thank you.

Gak aku paham. Ada ini bukanya itu habis apa ya? Asar kayaknya. Ya sampai malam atau malam malam biasanya habis. Jadi buruan datang ke sini ya di Delta Sari Warung Sidoarjo. Apa namanya? Bebek jaya Dan kalau tuh support kami dengan WhatsApp kan, like kan, Gak mang loh. guys. ini loh jangan lupa oke jangan lupa bisa terima kasih warahmatullahi wabarakatuh aja lali tin film katanya Cili Bear I love is you ah. ya.